हेलो व्यूअर जैसे कि देख रहे हैं कि अभी हम काला जामुन का स्वाद लेने जा रहे हैं कि शादी में आए तो फुल इंजॉय है यहाँ पे काफ़ी लोग लोगों ने पी रखी है अच्छा खासा तो वो उन लोगों का अपना अपना सिस्टम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक काफ़ी लंबा पांडा लगा हुआ है हाँ। सर्दी काफ़ी है यार सर्दी होने के कारण जिसके कारण दिक्कत आ रही है लोग यहाँ पे अपना जैकेट वैकेट पहने हम भी यार पहने थे एक छोड़ दिया हमने अभी जो इंग्लिश पिए उसको कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं पिए उसके लिए देख लो से हवा निकल रही होगी जैसे देख लो धुआं निकल रहा होगा मुझसे तो धुआं निकल रहा है ठीक है इंजॉय करते हैं इसका